हाय गाइस लोगों सब मुझे देखो हाय गाइस लोगों सब मुझे देखो हाथ नहीं लोहा खाओ तुम पोहा हाथ नहीं लोहा खाओ तुम पोहा चटनी संभाल ले ले थोड़ा चाट चटनी संभाल ले ले थोड़ा चाट कैसे बताऊं तू है मेरे यार कैसे बताऊं तू है मेरे यार खाते पीते घर का लगता नहीं तेरा पेट कभी किसी से छुपता नहीं खाते पीते घर का लगता नहीं तेरा पेट कभी किसी से छुपता नहीं आज खाएगा अपनी माँ की कसम कभी पिएगा नहीं तू whisky rum rum rum rum hi guys लोगो लाइक तो करो हाय गाइस लोगो लाइक तो करो नो माइंड में सीमेंट कर दो कमेंट नो माइंड में cement कर दो comment you get always top if you do share you get always top if you do share not giving any back कर दो subscribe not giving any back कर दो subscribe because of you I will get because of you I will get hi guys लोगो अब मुझे देखो hi guys लोगो सब मुझे देखो hi guys लोगो अब थाली ठोको hi guys लोगो सब थाली ठोको